કેટચમાં સુયોજનો રૂપરેખાંકિત કરવા પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં તમે તાલીમ સ્તર બદલવું ટાઇપની ઝડપ સંતુલિત કરવું શોર્ટકટ કીઓ રૂપરેખાંકિત કરવું ટૂલબાર રૂપરેખાંકિત કરવું ટાઇપિંગ મેટ્રિક્સ જોતા શીખીશું અહીં આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 11.10 પર કેટચ આવૃત્તિ 1.7.1 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ કેટચ ખોલો આપણે સ્તર 1 ઉપર છીએ ચાલો બીજા સ્તર પર જઈએ જે 2 છે તાલીમ સ્તર 2 થી વધવા માટે લેવલ ફિલ્ડની બાજુમાં ટોપ ત્રિકોણ ચિહ્ન પર ક્લિક કરો નોંધ લો કે શું થાય છે જ્યારે આપણે સ્તર 2 થી બદલીએ છીએ ટીચર્સ લાઇનમાં અક્ષરોમાં ફેરફાર થાય છે new character in this level હેઠળ દર્શાવેલા અક્ષરો જુઓ તે પણ બદલાયા છે પસંદ કરેલ સ્તર માટે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આ અક્ષરો છે ટાઈપ કરવાનું શરૂ કરીએ હવે ટીચર્સ લાઇનમાં પ્રદર્શિત ન થયેલ અક્ષરો ટાઈપ કરીએ સ્ટુડન્ટ લાઇન લાલમાં બદલાયેલ છે તમે બીજું શું જુઓ છો કરેક્ટનેસ ફિલ્ડમાં પ્રદર્શિત થયેલ ટકા ઘટે છે બેકસ્પેસ દબાવો અને ભૂલો રદ કરો હવે તાલીમ વિકલ્પો સુયોજિત કરતા શીખીએ તાલીમ વિકલ્પો શું છે આપણે ટાઈપ કરવાની ઝડપ અને ચોકસાઈ પરિણામો બદલવા માટે તાલીમ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે ચોક્કસ સ્તરમાં લીટીઓની સંખ્યા જે ટાઈપ કરી શક્ય છે તે પણ બદલી શકીએ છીએ મુખ્ય મેનુમાંથી સેટિંગ પસંદ કરો અને કોન્ફિગર ક્ટચ પર ક્લિક કરો કોન્ફિગર ક્ટચ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે કોન્ફિગર ક્ટચ ડાબી પેનલમાંથી કેટચ સંવાદ બોક્સ ટ્રેનિંગ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો જમણી પેનલ હવે વિવિધ તાલીમ વિકલ્પો દર્શાવે છે ટાઈપિંગ સ્પીડ કરેક્ટનેસ અને વર્કલોડ માટે ઉપલી સીમા સુયોજિત કરો લિમિટ હેઠળ સ્તર વધારવા માટે ચાલો ટાઈપિંગ સ્પીડને 120 કેરેક્ટર પર મિનિટ કરેક્ટનેસને પંચ્યાસી ટકાથી સુયોજિત કરીએ અંતે વર્કલોડ માટે એક સુયોજિત કરો આનો અર્થ છે દરેક સ્તર પર માત્ર એક જ વાક્ય પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે આપણે પછી આપમેળે આગલા સ્તર પર સ્થળાંતર થશું જો તમે આગલા સ્તર પર સ્થળાંતર વધો તે પહેલા આ સ્તર માટે તાલીમ પૂર્ણ કરવા ઈચ્છો છો તો complete whole training level before proceeding box check કરો ટાઈપિંગ સ્પીડ અને કરેક્ટનેસ માટે નીચલી સીમા સુયોજિત કરો limit to decrease a level હેઠળ ટાઇપિંગ સ્પીડને 60 કેરેક્ટર્સ પર મિનિટ અને કરેક્ટનેસને 60% ટકાથી સુયોજિત કરો remember level for next program આ બોક્સ ચેક કરો એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરો ઓકે ઉપર ક્લિક કરો આપણે કરેલા ફેરફારો ત્યારે જ લાગુ પડે છે જ્યારે ફરીથી નવું સેશન શરૂ કરીએ સ્ટાર્ટ ન્યૂ સેશન પર ક્લિક કરો અને કીપ કરન્ટ લેવલ પસંદ કરો ફરી લખવાનું શરૂ કરીએ નોંધ લો કે શરૂઆતમાં ઝડપ શૂન્ય છે આપણે ટાઈપ કરીએ તે પ્રમાણે તે વધે અથવા ઘટે છે પોઝ સેશન ઉપર ક્લિક કરો જ્યારે પોઝ કરીએ છીએ તો ટાઈપિંગ સ્પીડ એ જ ગણતરી ઉપર રહે છે ફરી ટાઈપિંગ શરૂ કરીએ નોંધ લો કે જેવી સ્પીડ 60 ની નીચે જાય છે સ્પીડ પાસે લાલ વર્તુળ ચમકે છે આ સૂચવે છે કે સ્પીડ નીચલી મર્યાદા નીચે ઘટી છે જે 60 છે હવે નંબર 4 લખો જે ટીચર્સ લાઇનમાં પ્રદર્શિત નથી સ્ટુડન્ટ લાઇન લાલ થાય છે કરેક્ટનેસની ટકાવારી પણ ઘટી છે શું તમે ટીચર્સ લાઇનમાં આપવામાં આવેલ અક્ષરોના સમૂહ અથવા અક્ષર વચ્ચે સ્પેસીસ જોઈ શકો છો હવે હું આ શબ્દ પછી સ્પેસ બાર ન દબાવીશ સ્ટુડન્ટ લાઇન ફરીથી લાલ થઈ છે આનો અર્થ છે કે સ્પેસીસ પણ યોગ્ય રીતે ટાઈપ થયેલ હોવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ લાઇનમાં સમગ્ર વાક્ય લખીને પૂર્ણ લખો અને એન્ટર દબાવો લેવલ 3 માં બદલાઈ ગઈ છે લેવલ 3 માં કેમ બદલાયું છે કારણ કે આપણે વર્કલોડ 1 થી સુયોજિત કરેલ છે તેથી જ્યારે આપણે સ્તર 2 માટે એક લીટી પૂર્ણ કરી અને એન્ટર દબાવીએ છીએ ત્યારે આગલા સ્તર પર જઈએ છીએ નોંધ લો કે નવા અક્ષરો ટીચર્સ લાઇનમાં દર્શાવેલ છે શું તમે તમારા ટાઈપિંગ સેશનના સ્કોર જાણવા ઈચ્છો છો લેક્ચર સ્ટેટિસ્ટિક ઉપર ક્લિક કરો ટ્રેનિંગ સ્ટેટિસ્ટિક સંવાદ બોક્સ દેખાય છે ટેબ પર ક્લિક કરો અને દરેક શું સૂચવે છે તે જુઓ કરંટ ટ્રેનિંગ સેશન પર ક્લિક કરો આ જર્નલ સ્ટેટિસ્ટિક વિગતો ટાઈપિંગની ગતિ ટાઈપિંગની ચોકસાઈ અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે તે અક્ષરો વિશે વિગતો દર્શાવે છે current level statistic tab current training session ટેબમાં પ્રદર્શિત વિગતો સમાન જ વિગતો દર્શાવે છે મોનિટર પ્રોગ્રેસ ટેબ તમારા ટાઈપિંગની પ્રગતિ ગ્રાફિક સાથે દર્શાવે છે સંવાદ બોક્સ બંધ કરો તમે તમારી પોતાની શોર્ટકટ કી બનાવી શકો છો શોર્ટકટ કી શું છે શોર્ટકટ કીઓ બે કે તેથી વધુ કીઓનું મિશ્રણ છે જે મેનુ વિકલ્પોના ઉપયોગને બદલે કીબોર્ડ પરથી દબાવવામાં આવે છે લેક્ચર સ્ટેટિસ્ટિક જોવા માટે શોર્ટકટ કી રૂપરેખાંકિત કરો મુખ્ય મેનુમાંથી સેટિંગ પર ક્લિક કરો શોર્ટકટ રૂપરેખાંકિત કરો કોન્ફિગર શોર્ટકટ્સ ક્ટચ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે શોધ બોક્સમાં લેક્ચર સ્ટેટિસ્ટિક્સ દાખલ કરો લેક્ચર સ્ટેટિસ્ટિક પર ક્લિક કરો કસ્ટમ પસંદ કરો અને નન ઉપર ક્લિક કરો ઇનપુટ કરવા માટે આઇકોન બદલાય છે હવે કીબોર્ડ પરથી Shift અને એ કી એકસાથે દબાવો નોંધ લો આઇકોન હવે Shift એ અક્ષરો દર્શાવે છે ઓકે ઉપર ક્લિક કરો હવે Shift અને એ કીઓ એકસાથે દબાવો ટ્રેનિંગ સ્ટેટિસ્ટિક સંવાદ બોક્સ દેખાય છે બહાર નીકળવા માટે ક્લોઝ પર ક્લિક કરો ક્ટચ ટૂલબાર રૂપરેખાંકિત કરવા માટેની પણ પરવાનગી આપે છે ધારો કે આપણે ક્વિક કેટચ આદેશ આઇકોન તરીકે પ્રદર્શિત કરવું છે મુખ્ય મેનુમાંથી સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરો કોન્ફિગર ટૂલબાર્સ પર ક્લિક કરો કોન્ફિગર ટૂલબાર્સ ક્ટચ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે ડાબી પેનલમાં વિકલ્પની યાદીમાંથી ક્વિટ આઇકોન પસંદ કરો તે પર ડબલ ક્લિક કરો આઇકોન જમણી પેનલ પર ખસેડવામાં આવેલ છે અપ્લાય પર ક્લિક કરો અને પછી ઓકે પર ક્લિક કરો ક્વિટ આઇકોન હવે ક્ટચ વિન્ડો પર પ્રદર્શિત થાય છે ક્ટચ પરનું આ ટ્યુટોરીયલ અહીં સમાપ્ત થાય છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે તાલીમ સ્તર કેવી રીતે બદલવું ટાઈપિંગની ઝડપ અને ચોકસાઈ કેવી રીતે મોનિટર કરવું તે શીખ્યા આપણે કીબોર્ડ શોર્ટકટ અને ટૂલબાર રૂપરેખાંકિત કરતા પણ શીખ્યા અહીં તમારા માટે એક અસાઇનમેન્ટ છે કોન્ફિગર કેટચ હેઠળ વર્કલોડ 2 થી બદલો complete whole training level before proceeding box check કરો હવે એક નવું ટાઈપિંગ સેશન ખોલો અને ટાઈપિંગની પ્રેક્ટિસ કરો અંતે લેક્ચર સ્ટેટિસ્ટિક તપાસો નીચે આપેલ લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્ર આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken-tutorial.org ઉપર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen tutorial dot ORG slash એનિમી NMEICT hyphen intro IIT Bombay તરફથી ભાષાંતર કરનાર કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર